Александр Ильич, ну, мы с вами и вчера вечером имели возможность поговорить, и сегодня с утра уже, я думаю, такой в неформальной обстановке продолжим наше общение в таких замечательных интерьерах. Мы договорились, что 23-й год э, будем отмечать как год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя э, кстати. И хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения, хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день э, дает нам повод э, обсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективнее. Наши правительства работают <clears throat> довольно напряженно. Я знаю, что вам докладывали руководитель правительства Михаил Владимирович Мишустин. Мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить, поэтому я очень рад, потому что и вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать э, то, что представляет взаимный интерес. Спасибо, Владимир Ильич, за Москву, за космонавтов, за центр. Побывал я там, посмотрел очень приличное время. И за Питер мы кое-что посмотрели. Ну, если кто-то правильно сказать, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что э, мы вчера с вами не только э, за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы, и порой у некоторых государств на это уходят годы. Мы с вами за вечер многие точки расставили над «и», продолжая наш диалог э, минский, поскольку он был в основном по экономике. Я вам благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Э, правительство доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили. Поэтому я вас благодарю. Сегодня день трудный, у вас еще двусторонняя встреча. А для меня уже только э, утро чай пить. <laughs> Поэтому спасибо за музей. Вы очень правильно сказали. Год русского языка это к месту, подчеркнет значимость. Ну и за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту ста. <laughs> Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима. Настолько вычищен, выдраен город, приведен до ума. Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано э, в Санкт-Петербурге. Без вашей помощи, конечно, тут трудно было, но все-таки молодцы и местные. Поэтому есть чему поучиться. Спасибо.